Hello, mambo vipi tena mtazamaji wa Stein TV? Mimi ni Meki Mchane, Mr Ego ambaye huwa nakuletea update zote za burudani na nakuwa nawakilisha vyema kabisa. Sasa nikuambie kitu kimoja, ni kuhusiana na stori ya Kontao ambayo nayo muda huu bana, kupitia kipindi cha Kisofa kinachoruka kupitia TVE alihojiwa bana Kontao kuhusiana na ngoma ya remix ya Champion ambayo alifanya na Harmonize kidizaini fulani kama ni ngoma ambayo haijatembea sana kama wengi walivyotarajia kwamba ukifanya kazi na Harmonize maybe itakuwa kubwa sana kuliko ile aliyofanya na nei ambayo ndiyo original yake ya Champion. Sasa akaulizwa kama kuna namna labda imeferi ama kuna Harmonize ndiye aliyeharibu ile ngoma ya champion kama amekuja kutoa remix na haijafanya chochote mwisho wa siku kama inaonekana yeye ndo ameiharibu champion original hile kama wengi wanavyodai huko mitaani sasa yeye kontawa ameikataa kauli hiyo na kusema kwamba ngoma ya kwake ya remix ya champion na harmonize ni moja kati ya ngoma bora na haijaleta athari yoyote kwamba labda imekuja kuzingua kuliko ile ya original yeye yeah, anaiona iko sawa kabisa na akaulizwa kuhusiana na video na before tuliwahi kumuuliza kuhusiana na video tulipata interview naye kwamba vipi mbona video hatujaiona na ngoma kama na harmonize tulitarajia kama ndo itapewa nguvu zaidi kwa sababu ni msanii mkubwa lakini mwisho wa siku akasema video ilikuwa recorded lakini haijabahatika kutoka kwa sababu ya ratiba labda lakini itatoka tu sasa ukipiga hesabu toka champion itoke maanake inaweza ikawa nafika miezi mitano mpaka sasa mpaka minne na hicho kitu kadi inavyokaa na video haijatoka kidogo inakuwa inawatia wasiwasi watu kwamba labda waliona project iliyoferi mwisho wa siku kushuti video itakuwa ni kosti ama ni project ambayo imekanseliwa kwa sababu ambazo ziko behind labda sasa hayo yote yeye amejibu na kusema yapo sawa, na mwisho wa siku video itakuja kutoka. Je, kwa mtazamo wako wewe binafsi unaona kati ya ngoma ya Champion ya original ambayo alikuwa na Nay Mitego na hii remix ambayo alifanya na Harmonize, ipi ilikuwa nzito? Lakini je, kufanya na Harmonize haribu ile ngoma ya kwanza? Unaweza ukashiriki nami kwenye comment hapo, utakuwa unawakilisha vyema kabisa. Mimi ni Meki Mchane, Mr igo kwenye mic muda huu, mpaka wakati mwingine.